Díselo al Serra! Sí, díselo a ell. Sí, dímelo a Ja ho he dit, com que no faci gràcia, doncs no dic res. Joan, Serra. I, i, i, i, tia, que, que, que, que, que, que a mi m'agrada, que, que, que i, si, sí, ah, ah, no, No noia, noia, que, que li dades aquest, que diu que si vol sortir amb ell. Ja pensem que ja passa fan diu que te'l pot venir a passar mal. Que tu segueix, ho anem seguir intentant. Noia, noia! Que m'ha donat records per... Noia, però vine amb tia. Que m'ha donat records per tu, en Joan. Pues digues que no es vull. A mi, a mi, a mi m'agrada el funk. No t'obsessionis tant, eh? El funk. El funk està bo. Eh, sortirem tu. La <laughs> no, no, no! Deixa-la al serra! Sí, disse-la a ell. Sí, dime-la a mi.